vreau să îți improvizez despre a stresa. Mulțumesc, Mirela! Poate observat că m-am pus singură pe pietrele astea colțuroase. Ei bine, pentru mine asta înseamnă a te stresa sau a stresa pe cineva să, să faci un surplus de stres acelei persoane, să, chiar și ție însuți. Uh, Poate și din psihologie că noi de când ne naștem suferim foarte tare că ni se taie cordonul umbilical și suntem în, în tot timpul într-un dezechilibru, știi? Mersul, de exemplu, am observat că atunci când mergem ne, ne mișcăm și mișcarea este dezechilibru, nu este echilibru. Când ridic piciorul ca să pun uh, talpa, uh, să fac următorul pas, eu sunt cu piciorul pe sus până îl pun pe jos, știi? Este dezechilibru. Și după ce că oricum, de când mă nasc ca ființă umană, trăiesc asemenea dezechilibru, mă mai pun și singură pe pietrele astea. Cam asta facem noi când ne stresăm. Eu nu știu de ce. Uh, pentru tine ce înseamnă a te stresa? Poate îmi scrii jos. Ceau!